Quindi ci sono dei disagi e degli inconvenienti che se neanche negli Stati Uniti hanno dei protocolli di emergenza validi per questa malattia, se in Spagna hanno più di, eh, misure di sicurezza che in Italia, però una infermiera si è contagiata perché aveva le maniche della tuta di protezione corta e un'altra perché quando si è levato la tuta ancora aveva il guanto infetto e si è toccata l'occhio e bla bla bla bla bla bla bla bla intanto perdono tempo perché dicono le cose si accomoderanno da sole e infatti l'Ebola magari avanzerà di più in Italia che non negli altri paesi dove ci sono stati già dei casi conclamati a prescindere dalle misure di sicurezza e preventive e dai controlli sanitari, igienico-sanitari di frontiera. In Italia nulla di questo si vede e non perché lavorino in silenzio o nell'ombra, proprio perché non lavorano. Tutte e tutti voi sapete quando dovete ricorrere alla mm, sanità pubblica come sia inesistente e assente. Ecco, nei momenti di massima difficoltà come questi, eh, a chi si ricorre? A San Gennaro. Ho fatto dei video questi ultimi tre mesi, parlando anche dell'Ebola. E se voi volete guardarli, io ho cercato di dare il mio apporto. Eh, certo, non sarà Carlo d'apporto, eh, sarà il mio apporto. Poi ho fatto ultimamente dei video sulla politica perché come avrete potuto vedere non ho più attualizzato la mia rubrica di speaker commentando il TG perché il TG1000 lascia sempre più desolato per il taglio giornalistico dei telegiornali d'Italia, ma anche per le notizie che trasmette. Comunque ho, e per Rucchi, ho anche fatto dei video sull'attualizzazione politica in questi ultimi tre mesi e una cosa che mi ha colpito è stato come hanno spernacchiato e mandato a fanculo Beppe Grillo che è andato a Venezia. Ho fatto un video al riguardo che a dire la verità è uno di quelli che hanno visto molto in pochi giorni, ma io non l'ho fatto con quell'intento, anche perché se io riuscissi a fare dei video che si vedano molto in pochi giorni, avrei il sito di YouTube carico in video che si vedono molto, invece come potrete vedere nel mio sito di YouTube io faccio qualsiasi tipo di video che mi venga in mente di fare, non pensando a riscontri di successo e visioni, ma semplicemente perché sento l'estro di farli. Purtroppo la, maggioria, la maggior parte delle volte li faccio quasi per me stesso, ma a volte ci azzecco, non lo nego. Eh, purtroppo i video che più si vedono durano meno di 10 minuti, gli altri, mi scuso con tutte e tutti voi se hanno molta pubblicità nel mezzo, ma io sono disoccupato, allora siccome YouTube ti dà eh, la possibilità di mettere pubblicità nel mezzo, eh, io ne abuso e ogni 30 secondi e ogni minuto metto che possono mettere un taglio di pubblicità. Ho capito che si deve mettere una virgola fra un tempo e un altro, 0,30,1,30,2,30, e c'è un video di 40 minuti che ha eh, 80 tagli. Poi loro mettono quello che vogliono. E come dire, Allora ha fatto un video che è stato anche molto criticato, ma a me piacciono le critiche. Voi guardate tutti i video del mio canale e poi mi raccomando, commentate. Io mi domando sempre quando faccio un programma in Spreaker, chissà se mi ascoltano dall'auto, chissà se mi ascoltano dal cellulare, dal computer, dal tablet, chissà cosa state facendo perché qua sono le 11.43, là invece in Italia debbono essere le eh, 16.43, quindi eh, forse state andando a fare sport, a prendere i figli dalla scuola o dal, dalla palestra, forse state ritornando dal lavoro o state andando a lavorare o forse siete disoccupati eh, non fate nulla come me, o meglio, fate dei video e dei brani in Spreaker. Quindi eh, vi invito a continuare a seguirmi, vi saluto e grazie di essere con me. Adesso vi lascio perché voglio fare 30 minuti. Ciao.